Львівська поетеса Наталка Крісман. Доброго дня, дорога українська громада. Усі ті, в чиїх грудях горить вогонь любові до України. І в мене на столі було таке фото. Воно для мене дуже близьке. На ньому була зображена я у Франковій кузні в Нагуєвичах, де я в руках тримала важкий молод, занесла його над головою, і такі мої слова. Мій молод слово, ним лупаю скалу байдужості й облуди. Чи поцінують труд мій люди? Надію маю. Отже, я повертаюся до слова, яке для нас, для українців, є часткою нашої душі, бо без цього слова, без нашої мови, ми не народ, ми не нація. Ось шкандибає слово, втомлене в битвах грізних, хтось його без крови в лапах своїх залізних, знищений обдерте, сотні разів розп'яте, наче душею мертве. Вбити жорстоким катом, ледве кидає в погляд в небо жалів скорботне, в погляді згусток болю, але вже зримий спротив, кинута кимсь монета, в церкві фальцетом стогне, підкуп, а чи пожертва морок вростає в скроні. Знову бруківка суржик, беркут криваві руки, в серці холоднім стужа, ближньому ближній круком, ворог, мов звір голодний, душить дитя в колисці, досить ярів холодних кров'ю в сиру землицю, скажем тиранам досить рабство це гірше смерті, круте повстання, поступ, пам'ять не вдасться стерти. Знову паять провісник, скапує кров'ю в Рими, в пошуках вічних істин, хоче з'єднати з ними, прагне себе наситить, волею, наче птаха. Боже, зціли наш світлом, дух воскреси наш з праху.